Thank you. Аят оф лайф Земир Хоксерван ва Хадис Сура Медиа тақдим мекунад. Чист Аллоҳ ҳама намозҳои мо баҳри аллоҳ ва ҳамон касе ки офаридгори мавҷудият аст ва аз ҳама карим аст барои офариниш ва ба иродаи ӯ ҳама офариниш итоат мекунанд ва ӯ ягона касест арзандаи ибодат ва ӯ ба худ надорад ҳеҷ шарике ҳеҷ писаре ҳеҷ духтаре ҳеҷ касе нест ки ӯ маслиҳат пурсад ҳеҷ касе ва ҳеҷ чизе нест дар ҳеҷ куҷо монанд ва мисли ӯ ҳама намозҳои мо баҳри аллоҳ ӯ шоҳ аст шоҳи касоне ки озодӣ мехоҳанд ва ӯ ягона касест ки ба ҳамаи офаридаҳояш ҳукмронӣ мекунад ӯ касест ки ҷон медиҳад ва ӯ касест ки ҷон мегирад ва марг ба ӯ ҳукмронӣ карда наметавонад чунки ӯ то абад зинда аст ва ӯ аз самад аст ӯ абадӣ аст ва танҳо ӯ аст бузург ҳама намозҳои мо баҳри аллоҳ касе ки ҳукмрон аст ва ҳар як чиз ва ҳокимият дар дасти касе нест ғайри ӯ ҳеҷ қуввае ва ҳеҷ таъсироте нест ки фоида ё зараре расонда тавонад ғайри розигии ӯ ва ӯст офаридгори ин дуньёи мушкил биноӣ ё пинҳонӣ ошкоро ё махфӣ заминҳо ҳама он чизе ки дар он аст ва ҳама он чизе ки дар зери он аст ӯ касест ки фиристод паёмбаронро ва анбиёҳоро дуруд бар онҳо танҳо бо як паёми қатъии яктопарастӣ дар бораи он ки нест ҳеҷ маъбуде арзандаи ибодатҳои мо нест ҳеҷ маъбуде арзандаи итоати мо ғайри тавоно якто танҳо ва ӯ надорад ҳеҷ шарике паёмҳои қаблие ки иваз карданд дуньёи он ҷойҳоеро ки ба он ҷо паёмбарон фиристода шуда буданд ин паёмҳо чӣ гунае ки мо медонем иваз карда шуданд ва ҳатто паёмбароне ки он паёмҳоро овардаанд номҳояшон имрӯзҳо гум шудаанд ما آنها را در یک دایره عمومی میدانیم چون که الله میگوید در قرآن لقد بعثنا في كل امه رسولا ان و الله واجتنبوا الطاغوت همانو در هر گروه پیغمبری را فرستادیم که خدا را بپرستید و از بتها احتراز کنید این پیام مهمترین درست нигоҳ дошта шуд дар ислом он гуна, ки қабл аз ин нигоҳ дошта нашуда буд. На аз барои он ки паём дигар буд, ин аз ҳамон паёмҳои пешина буд, лек ҳақиқат дар он аст, ки дигар ҳеҷ ягон паёмбаре намеояд баъди Муҳаммад. Ва аз ҳамин сабаб паём бояд ки ҳимоя карда шавад бояд ки нигоҳ дошта шавад он гуна ки ҳеҷ ягон аз паёмҳои пешина ҳимоя нашудааст ман ба бединон мегӯям шумо медонед он чизе ки муайян шудааст чил сол қабл он чизе ки шумо таркиши бузург мегӯед аллакай гуфта шудааст дар он китобе ки ман мехунам дар Қуръони муқаддас ин ҳодиса 1400 сол пеш зикр шудааст дар сураи анбиё сураи 21 ояти сиҳум оё кофиро надиданд ки осмонҳову замин баста буданд пас мо онҳоро во кардем чизеро ки шумо таркиши бузург мегӯед ман дар дастам пуржинеро тасаввур мекунам ва ӯро зер мекунам зер карда зер карда зер карда ӯро хело хело хурд мекунам ва хело қувваи зиёд ҷамъ мешавад дар пружина ӯро сар медиҳам метаркад тарзи офариниши коинотро ки чил сол пеш дарак ёфтед гуфта шуда буд дар китоби муқаддаси қуръон 14 сол қабл ки инро пешгӯӣ карда метавонист дар қуръон به میگویند شاید کسی نوشته است شاید کسی در کرده است شاید کسی تخمین کرده است همه انسان نوبسته از اون که او کیست او در کجا است یا او چیکار کرده ایستاده است حتما این گونه سوالها را به خود می میدهد آنها میخواهند بدانند من در کجایم چطور به اینجا آمدم مگر مقصدی دارم اگر دارم پس چیست یگانه کسی که ба ин савол ҷавоб дода метавонад ин худи офаридгор аст агар бошад офаридгор пас танҳо медонад ки чаро мо офарида шудаем чиро аз мо интизор аст ӯ ва чист ҳақиқати аслии ин ҳаёт аллоҳ нишон дод ба одамон аз замони одам то замони ҳозир ӯ нишон дод ба одамон ки аз онҳо чӣ мехоҳад ин як чизи оддӣ аст ин ибодат кардан ба ӯ танҳо ба ӯ ва касеро ба ӯ шарик надонистан аст далелан мо медонем ки ин ҳаёт монанди имтиҳон сохта шудааст аз аллоҳи тавоно ана барои чӣ мо таваллуд мешавем ва барои чӣ мо мемирем мо бояд ки аввалу охир дошта бошем то ин ки моро имтиҳон кунанд дар дунёи оянд дар дунёи баъдӣ касе такрора намемирад одами бад ё одами хуб ҳар дуяшон бармегарданд ва идома медиҳанд зиндагиашонро дар дуньёи баъдӣ дар вазъияти хуб ё на он қадар хуб вобаста аз имтиҳони супоридаашон ибодат кардан ба худои иброҳим алайҳиссалом ана он чизе ки омӯзонидам ҳамаи паёнбарон худои арш ва курсӣ гап меравад оиди худои оламиён гап меравад оиди худои коинот ва он чизе ки дар болояш аст ҳама коинот ва он чизе ки баъди ӯст мо зиндагӣ дорем дар ин дуньё ва мо мафтун шудаем ба ин дуньёе ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло онро хеле зебо офаридааст мо дил бастаем бубинед ки миллиардҳо одамон зиндагӣ доранд дар ин дуньё дар айни замон зиёда аз шаш миллиард одамон зиндагӣ доранд дар ин дуньё дар айни замон ин дуньёи аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло чунон бузург аст ки боз ҷое мерасад дар ин дуньё барои миллиардҳо миллиардҳо миллиардҳо одамон лекин чист ин дуньё дар муқоиса бо он чизе ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло در بیرون اونو فریده است این دنیا خیلی خورد است این دنیا خوردترین است برای الله چیز است هیچ اهمیتی ندارد تا آن درجه که اگر مقایسه کنیم با آفتاب آفتاب این همگی یک ستاره است شما علم رو از من زیاد میفهمید انیقتر شما به من بگوید سیاره زمین رو گیرید و او را جای کنید در درون افتاب و شما می توانید که یک از ده سه میلیون سیاره زمین را جای کنید در آفتاب Ягу аз да се миллион сайёраи замин дар офтоб. Аллоҳу акбар. Аллоҳ бузургтарин аст. Офтоб ин як ситора аст. Як ситора. Ва боз ҳастанд ситораҳое ки нисбати офтоб дар миллионҳо баробар калон ҳастанд. Лозим аст шумо ба ман бигӯед. Лозим аст ки миллионҳо, миллионҳо ситораҳо барои сохтани як коинот و بگوید به من که در آنجا میلیاردها میلیاردها کائنات هستند و اکنون اجازه دهید که من به شما بگویم بعدی همه این همه آن چیزی در آسمان است همه آن چیزی که میبینید در آسمان وقتی برداشتید سرتان را به با بالا نگاه کردید همه آن چیزی که میبینید در آسمان زیلیون ها زیلیون ها زیلیون ها گلکتیکه ها بگذارید که بگویم ҳамаи инҳо қарор доранд дар дохили осмони якум ҳамаи инҳо қарор доранд дар дохили осмони якум ва аллоҳ офаридгори ҳафт осмон аст ҳафт осмон ва масофаи байни осмони якум то осмони дуюм ин 500сола роҳ мебошад яъне роҳи байни онҳо ин 500сола роҳ мебошад ва бо чӣ гуна суръат танҳо аллоҳ медонад танҳо аллоҳ медонад лозим мешавад 500 сол то ки аз осмони якум то осмони дуюм бирасӣ 500 сол аз осмони дуюм то осмони сеюм сеюм то чаҳорум чорум то панҷум панҷум то шашум шашум то ҳафтум масофаи байни ҳар яки онҳо 500сола роҳ аст ва баъди ҳафт осмон همه شما خونده اید آیت الکرسی را همه شما میدونید آیت الکرسی را بعد این می شود کرسی الله کرسی الله سبحانه و تعالی میدونید هفت آسمانی که یازی در بارش گپ زدیم اگر مقایسه کنیم با کرسی الله گویا که وجود ندارد ناچیز است رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مثال گفته است در یک حدیث ба мо як мисоли хело фаҳмо овардааст нисбати ҳафт осмон дар муқоиса бо курсии аллоҳ чаллаеро бигиред аз ангуштатон чалларо аз ангуштатон бароред ӯро дар биёбоне партоед масалан биёбони саҳро аз ҳама биёбони калон дар дуньё бубинед чалларо мо ҳозир мепартоем дар биёбони саҳро тасаввур кунед ба худ ин чалларо дар муқоиса бо биёбони саҳро ҳеҷ чиз ҳеҷ чиз ҳафт осмон ин чала ва курсии аллоҳ ин биёбони саҳро аст баъди курсии аллоҳ мавҷуд аст арши аллоҳ мавҷуд аст арши аллоҳ такроран расулуллоҳ ба мо шарҳ додааст то ки мо инро бифаҳмем ҳамон чалларо гирифта дар биёбон ҷой кунед ин маротиба чалла ин курсӣ ва арш ин биёбон аст чист курсӣ дар муқоиса бо арши аллоҳ ҳеҷ чиз мавҷуданд малоикаҳое ки мебаранд арши аллоҳро сарҳояшон дар осмони ҳафтум пойҳояшон дар сатҳи заминӣ қарор доранд дӯстонам ва баъди ин худои аларш ва курсӣ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ӯ аз ақли мо берун аст чӣ гуна аст андозаи аллоҳ чӣ аст аллоҳ чӣ аст аллоҳ бузургии аллоҳ аз тасаввуроти ночизи майнаи сари ман тамоман берун аст ва ӯ касест ки одамон ба ӯ сару кор мегиранд يعلم